नमस्कार घमासान हेल्थ में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने बाल और अपनी त्वचा को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं तो आपको बता दें बालों का स्वस्थ होना पूर्ण रूप से सिर की त्वचा पर निर्भर करता है त्वचा से ही बालों की जड़ें अपना भोजन लेती हैं इस त्वचा में कई रक्त कोशिकाएं रहती हैं जो त्वचा को स्वस्थ रखती हैं यदि ये कोशिकाएं कमजोर पड़ जाएंगी तो उसके आसपास की त्वचा भी कमजोर पड़ जाती है त्वचा के कमजोर पड़ते ही बालों की अंदरूनी जड़ें भी कमजोर पड़ जाएंगी और फलस्वरूप हर बार कंगी करने पर या सिर धोने पर ढेर सारे बाल गिरने लगेंगे बहुत कसी हुई टोपी पहनने से भी रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है और बाल झड़ने लगते हैं खोज से यह सिद्ध हो गया कि सही समय पर ध्यान देने से बालों का गिरना रोका जा सकता है बालों को झड़ने से रोकने और स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे पहले सावधानी बरतनी चाहिए वह है सिर को साफ रखना इसके लिए आपको नियमित रूप से प्रतिदिन ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए स्नान करते समय सिर की त्वचा को दो हाथों की उंगलियों के छोरों से जरा जोर से रगड़कर साफ करें। ध्यान रहे सिर को साफ रखने के लिए प्रतिदिन साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए नियमित रूप से साबुन का प्रयोग करने से बालों की स्वाभाविक चमक मंद पड़ जाती है और वे शीघ्र ही सफेद होने पड़ जाते हैं